ay intimidation la mais nous tax ñu ñu parce que li ñi laaj ñu xam parce que séno bi ñew fekkul fi KMS 3 KMS 3 100 000 m3 d'eau lay produit du ko vers Dakar hmm séno bi ñew fi il y a presque 18 forages qui ont yokku na ci production Dakar sans compter une région forage yang yok branchement New York. yok branchement social 20 000 branchements sociaux mom la état mm-hmm mais c'est un surprise pour les bi travail des ko liggéey par rapport à ñi ñëw mais lolo travail dañu si des entreprises, investissement boobu defuñu si investissement SONES c'est le représentant de l'État mm-hmm. la CNO c'est un contrat d'affirmage lié avec l'État du Sénégal mm-hmm. ay un exploitant mais le patrimoine appartient à l'État et son représentant c'est la SONES mm-hmm amul ben investissement buñ def ci usine wala forage moomuñu forage moomuñu usine c'est est du Sénégal moko mom moom jël leen ndox mi jaay len hein ah sen bénéfice ni luma ci am jox len ma ñom 45 pour lañ am état du Sénégal hein. le privé yeeg am 25 ñun ñu am 8 pour cent agence Sen'Eau ak Sones ak Onage. Hmm. ñu ay actionnaire lañ. comment la nit ki mën actionnaire dans une entreprise nga bugg Yak entreprise bu mais perte nan la ni di des di perte nga continuer tok encore di liggéey bu fekkee dañuy wax dañuy perte en 2020 dañuy perte en 2021 2022 aussi ñu wax dañuy dañuy perte mais parce que lool yëpp lu tax bëgguñu ki nga xamné mo moo représenté personnel bi siège au conseil d'administration parce que ñu xam lan moy xew fofu que ñoom dafa am dafa am dafa am ay mag yu ñuy nëbbu quoi nga bëgg wax. mais c'est ça. bu fekkee ne kay yow ya organisé élection en tant que hiérarchie hein ñu fal président du conseil d'administration, qui mhm. ne xam ne représenté personnel de bi nga est ne 8 8 huit pour cent yi am mhm. siège depuis 2020. Mhm. Mais il y' a un problème L'état aussi l'État du Sénégal nous l'interpellons directement en l'occurrence le président de la République le contrat d'affirmation lié état du Sénégal avec au ba léegi kenn texte sa mais loolu doy na di. ba depuis trois ans. depuis trois ans amul ku mun wax né teg naa suma ci contrat d'affirmage bi nga xamné mo lié état du Sénégal ak Sénégal. mais seen doon dem kon off nak ah mais off nag mais off nag ñu ñuy dégg. Ah. off nak mais keroog assemblée générale Guy Marius Sagna wax na ne ko. mais mhm. il faut sortir ce contrat d'affirmage pour nit ñi teg si seen bët luñ koy neub bu féké nak affaire bi kay jaar na yoon nañ ko tek ñëpp gis ko journaliste presse yi ñëpp gis Sénégal gis ko parce que entreprise bi tamit nag ah. pour Sénégal la nek mais aussi comme ni ngeen di euh, xexé li nga xamanteni mom moy euh, ñakor ma bu ñakor mal ñi di liggéey kat yi nek ci kër gi ak euh, waxtan mi ngeen di wo pour ñu yok 40% donte na wax yemo len ci 40% waxtan am mën ngeen gëna wañi est ce mën nañ xaar bu li jallé bam ay safara ngeen euh sumbar yeneen grève yo xam ci yeneen pogn yi nga xamanteni amul satisfaction lo mën nañ ko xaar aussi ci yeen si ay magouy ay loubal lañ leen xamé mais attends pourquoi lool parce que coow boobu nañ ko fi biñ leen koy jox euh yow loo yaakaaroon lu tax état du Sénégal tamit jox leen contrat bobu ndax li gay nan euh mbir mi amoon la ay coow avant ñu leen di jox contrat bi lu tax ñu sëgg bàyyi mu jàll aussi. contrat bi moom si commencement wi coow kessé doon. parce que y avait siège y avait viola. Mm. viol viola. Mm. ak sd sd ouais bon par la suite ñu né groupe siège dañ ko jox. mujj nañoo sax ñoom na am na compteur yoo xamante ni baaxul genre benn genre alibi boobu lañ tegoon mais li ñu bëgg euh, alil mooy réellement yow mi xam yaa ngi ci kër gi dem nga woon plus de cinq quinze ans te yokk bi maanaam yokk bi ni mu yokkee mu jéggi dayo facture ndox yi lan moo ko sabab quoi da nga yaakaar ne comme gars yi dañuy def ak yéen nii euh, c'est-à-dire seen kër gi dañ ko teg pour xëcc xaalis pour daw wala lan la quoi fa nga leeral Sénégalais yi déglu euh, lan moy indi yokkute li nga xam mooy facture ndox mi parce que Sénégalais son nañ trop. Mustafa moy li ma wax léegi man xam nga man. Mhm. li ma fi andi. moy mhm. je suis délégué personnel là je représente le personnel de CEO si lepp lo xamné li sen ak ak sen yelleef wala ki salfañé sen ak ak sen yelleef. Mhm. amna na ñoo xam ne nag directeur territorial yi amna na ñoo xam ne ñoo direction générale région yi amna ñu ko xamné moy directeur exploitation bi directeur clientèle ak DRH wala direction générale amna directeur communication je pense ñooñu ngeen war a invité ñom ñu wax leen ngeen poser leen question lan mo waral facture yi cher. yo c'est facture kër cher na. kan man wa yokuna wa yokuna mais man mënu la wax explication. Mhm. gis na sama facture cher na mais mënu la jox explication mais ñom ñi nga xam ne kay ñom yor sa kër gi kay je pense ñom ñoo nekk ñom mieux placé pour expliquer loolu ñun suñu rôle moy Euh, nouvelle entreprise bi moy seno bi ñu taxawal mom wax na loolu lu tax mu wax loolu parce que mosul dégg benn yëngatu biir SDE. Mhm. mais nak seno bi mu ñëwee ba 2020 ba léegi mustapha yow journaliste nga journaliste yëpp ñu may dégg. Mhm. c'est des problèmes partout. parce que loolu moo jaaxal nit amaguñ sax même pas 4 ans. Ah. problème bi commencé bari. waaw problème commencé ba pare nag ils en ils en ont pour 15 ans ko war a dundal nag 15 ans nak so togué nak bàyyi ko rek mu jël boom du ko yew sa baat bi fu nga jëm ak mom du neex. Mhm. motax nak nag travail yi danañ jug ñoom lañ war def dañ ko def parce que ñi fañ jëm ak ñom du ben at du ñaari at 15 ans la. lañ mhm. signé ak état de compte état du Sénégal. mais 15 ans de compagnonnage nag dafañ ko war a teg nag si tànk yoo xam yu lèr la waaw. Mhm. mais mais mais euh déggoon nañ tamit euh, ay médiation yu ci amone ay médiateurs yo xamanteni ñi ngi doon def ay médiation dox tànk jàmm pour lépp euh, dellusiwaat ci na meloon ama sax yenn ci sen gaay yi ngi nan <laughs> médiation non dafa féetee côté tëddeewul njaaxaandaay. wa man de loolu la ko mën a gisee tëddeewul njaaxaan parce que bu fekké nga def médiation yow ñew nga rencontré syndicat bi ndax dañuy bëgg ngeen situer sen mot d'ordre. Mhm. ngeen toog direction parce que direction noonu la ko bëggee ngeen arrêté nag li communication durant médiation bi ñun lañ ñu santoon direction la mu bëggoon si ñun ba suspendre mot d'ordre wax dëgg yàlla wàccuñ si dara. waroon nañ jugaat sol sen dal demande ci direction générale na ko la nga def parce que nak direction générale dafa poignarder les travailleurs de Sen'Eau négocier nga li nga demande yëpp defal nañ la tego dans travail encore en contrepartie nga ñëw di couper sen salaire. Mhm. ça c'est de la trahison c'est de la haute trahison. Mhm. qu'ils ont fait. mais mais aussi comme euh, médiateur est ce que yel na ci euh, kilifa go xam dafa bàyyi tam def lépp ngir dox tank jam ngeen taxawoo leen nii est-ce que loolu tamit yell na xel psychologiquement loolu xel nangu na ko aussi amul beneen euh, nan loolu mënoon a dalalee lu dul ay euh, gis nañ ne médiation bi dafa mel ne gars yi dañoo defuñ kuma euh, kuma dañoo def comme genre kuma am nday quoi daa am ku ñu àndal ak ku ñu àndal comme si ñoom direction bi lañu ñu tout tuuma yooyu noonu est-ce que mesure ngeen paay ba xam fu mu toll aussi non mais du tuuma cest à on est parti des constats ay faits la Moustapha problème am na si ñaari nit ñëw nga gis ma dama bëggu ñu dox tank dama bëggu ngeen ah. jibo yeen ñaar nga wax ak man man nangul la li nga bëgg nga dem ci kay wax la mu tégal ay condition condition yi dana la pour ma waxtaan ak moom il faut mu bàyyi xeer bi ñu nangul la loolu il faut mu sisoir moo dordalam ñu nangul ko loolu xanaa kay kon adversaire boobu bugg na dox jàg tànk jàmm waa léegi bu fekkee ne kooku la nga ko laaj yëpp nag def na ko kon te moom lim lay laaj mooy na ko salaire condition de travail euh, de travail conditions travail na nga ko hmm. bu fekke yow nga am tout à fait mais dara même la directrice Jeanne Ardan sax mais bi coow ñëwee na na fi ça fait trois ans trois mois nekku mais hmm. dafa daw ñew bi hmm. ñewé pourtant CREC bi nga xamé ñu ngi réunir ISRA. parce que janvier la war a dem retraite. waaw parce que même même euh, DRSC boobu non comme ni nga ko waxee di euh, monsieur Baba Ngom. Mag Maguette Niang ah Maguette Niang autant maa ngi jégalu. Euh, moom dafa mel ne daal euh, yéen ak moom daal doo leen jaaroo taal kere la problème. <laughs> non du mais le problème jaaroo taal. Ah. problème bi du dara mooy c'est parce que posture am parce que si kër gi la nekkoon yàgg na fi xam nga koo xam ne ñu ne janvier yaa ngi dem retraite moo nekkoon directeur clientèle si jamono ISC bi CEDEAO ñëwee nekk ko nommé ko DRH. Hmm mais mhm. beaucoup mais bu yow yow Le mhm. syndicat il yow la la. Mhm. Euh, direction générale. mais il possible de mais Maguette ñun dañ ko Maguette direction directeur clientèle ak mom mi nga c'est tay mais c'est comme ça mais problème avec la personne de Maguette mais sa façon son sa façon de manager sa façon de à dire bi nga cercle ne c'est lay c'est euh, ak sujet mais mais y a un problème personnel avec Maguette Niang li ñuy fusiller son comportement vis-à-vis des négociations là son comportement vis-à-vis des syndicats Il y a un boot qui est taf si ginnaawam defal leen ay promotion di am ñi muy euh, xam ne mhm. problème ok ñu amul problème ak magay ñam mm. mais est ce tamit uh, dëgg la ku nekk ci kër boo fa gis sa bopp wala nga gis ne nañ la taxoo du yoon am nga droit nga def ab marche mais est ce tamit marche bi ngeen ci xalaat askan wi ndax wax nga ko léegi sa biir wax toog ngeen fukki fan ak juróom yoo xamante ni uh, mën nañu wax da ngeen nekkoon ci ay yëngu-yëngal hmm. uh, est ce xayma ngeen coono gi askan wi ci dund ak ban perte la mën a indil comme comme réew aussi si day yeneen toog di xalaat lol tamit. waaw mbiss euh, Moustapha nag aduna bi mom hmm li gars wax rek so bu omelette nen bi ni ko toj mënut a ñàkk on ne peut pas vouloir quelque chose et son contraire. grève mom mon mako bind état du Sénégal droit du travail moko ko may encadré na nag kat bu nek am nga sañ-sañ dem en grève bu fekkee ne yow li ngay laaj ak sa njaatige jubóowu leen c'est une moyen de pression pour nga am li nga bëgg mhm. donc kon am avantage am aussi ay inconvénients Ouais. mais ken, ku nekk nag am nga pas de responsabilité li tax la grève dañ ko encadré parce que bu faites ne déposer préavis pour un mois Vous déposez déposer préavis y mhm. a un mois avant nga dem grève mais loolu yoon mi bëgg nga jubóog sa sa sa patron mhm. mais un mois yoon may la na la léegi pour léegi nga ndax da ngeen jubóo direction amna ci si part de responsable l'état du Sénégal aussi amna ci si part de responsable. Mhm. parce que réew mii nag képp ku fi yewo Macky Sall moy sa président de la République. Mhm. kon su fekkee ba mom mom moomu e-, représenté tay li nga xamné moy état du Sénégal hein, mom moy joxe won contrat bi par le biais de son ministère de l'hydraulique. Mhm. mais avant Macky Sall est-ce que ministre bi tamit euh, seq na ay djogo pour euh, fay li nga xam modi tal bi. ah ministre ben benn yoon la ñuy recevoir mooy bi ñuy négocier direction générale. kon mom war na woo seen woo na ko le li ñu laaj xolal tawal ak ñoom nga tek dara sen loxo xam nga coow li Moustapha bu doon neex moy ñu ne tey élection supposons joxe na 15 ou wala 20 de ñu syndicat syndicats yi bañ mm-hmm. mais ba léegi amul ku lay wax ne même ñoom dans la communication waxuñ ne propose nañ dara.